Die Optik überzeugt auch, aber was wirklich sensationell ist, ist die Bedienung mit dem neuen Joystick. Da muss man sagen, da ist echte Innovation gelungen.